Hapo ilikuwa baba ameenda kutafuta baba ameenda kutafuta akaniambia kuna mwanamke anataka kuwezeshwa, nikaambia mi bado sitaki. Kaniambia kama utaki uende sikotaki.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 kipengele tuwe familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo. Masai tuliye naye ni kwa mara ya kwanza kufanya exclusive interview na Masai ndani ya Tiki TV, na siku ile tunakwenda kusikia kutoka kwake. Kwanza kabisa, kwa watazamaji wetu, waambie jina lako. Kwa jina naitwa Isaya Moses, nimesaliwa Ulaya Korogwe. Nime sijasoma lakini nimezaliwa, ila nikaendelea kuchunga ndio kazi yangu niliyokuwa kuanzia mdogo mpaka nilivyokuwa mkubwa. Nikaja nikaendelea kuwa mkubwa, nikaja nikawezeshwa za hivi na mke wangu na mtoto mmoja amezaa na wiki moja, na hivi sasa nimetoka nyumbani na mwezi, na nusu mwezi nimeanza kazi tarehe moja mwezi wa kumi. Nimekuja kutafuta maisha na hivi sasa ndio naendelea na maisha hivi hivi, lakini naona maisha yaende vizuri, la nasukuma tu muda siku ziende Pole sana kwanza. Asante. Umezaliwa mwaka gani Masai? Kwa kweli sijui lakini miaka na miaka 10 na miaka 25. Miaka 25 ndio ulioambiwa yani. Yes. Ila hujui umezaliwa mwaka gani? Eh. Yeah. Haujasoma darasa hata moja? Hata moja ilikuwaje baada ya kuanza kujitambua tu maisha yako ulipoanza kujijua? Umesema unaitwa Isaya Moses. Isaya Moses, wakati unaanza kutambua kwamba Isaya, mimi ndo naitwa Isaya, ukiitwa kwa jina la Isaya unaitika, unaenda. Maisha yalikuwaje pale Korogwe? Maisha yalikuwa yanaendelea vizuri, ilikuwa anaendelea na babangu kipindi kile sio haja sio hajazeeka sana, sababu ndio anatuhudumu kila kitu, tunapamba tuna chakula anatuletea, anatuhudumu na hivi sasa tunapambana na wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu baba ameshazeeka na tunaendelea na maisha. Masai, wewe ni mtoto wa ngapi kwenye familia? Mimi ni utoto, mtoto wa nne. Katika familia ya watoto wangapi? Katika familia sisi tuko saba kwa mama. Kwa baba? Kwa, ba kwa baba tuko saba. Ah, kwa hiyo ni mtoto wa nne katika familia ya watoto saba? E, eh, kat, e, eh, mimi ndio kuna kuna kubwa wangu sasa akaja mimi ndio wanne ni na wadogo zangu sasa. Ni kitu gani kilifanya Masai usisome darasa hata moja? Mimi nilikuwa kakaangu alikuwa ipo shule, hasa mimi nikaambiwa wewe ndio nachunga. Kabidi nichunge sasa, sina la kufanya, nikaendelea kuchunga mpaka nimekuwa mkubwa, kaja mpaka nimekuja kukimbilia mjini. Kabla ya kukimbilia mjini, umezungumza swala la umechunga sana. Kipindi cha, u, cha wakati unachunga, maisha yalikuwaje mpaka unafikia sasa unaozeshwa? Maisha yanaendelea vizuri kwa sababu tunategemea baba kila kitu. Baba kuvaa nguo ni baba, na hivi sasa tunajitegemea wenyewe na tunaendelea kupambana na hali. Kipindi unachunga ulikuwa unachunga katika mazingira gani? Ng'ombe na mbuzi na mifugo wengine walikuwa kama wangapi na mlikuwa wachungaji? Nilikuwa na, nachunga mbu, ng'ombe. Kuna wadogo zangu ndio nachunga mbuzi, mimi kazi yangu ni kuchunga ng'ombe. Mm Nilikuwa na ng'ombe kama wangapi? Ng'ombe nilikuwa kipindi hiyo nilivyoanza kuchunga ng'ombe ilikuwa ng'ombe 30. Na hivi sasa imefikia kwenye sabini. Mm. Ng'ombe sabini. Na wewe mpaka sasa hivi una ng'ombe wako au ulikuwa unachunga tu kwa niaba ya baba? Na ng'ombe yangu. Ngapi? Na ng'ombe 25. Ng'ombe ishirini na tano. Wakati unaozeshwa ilikuwaje? Ni utamaduni wenu kuozeshwa au baba ndo aliamua au wewe ndo ulitafuta mwanamke ukaozeshwa au ilikuwaje? Hapo ilikuwa baba ameenda kutafuta, baba ameenda kutafuta akaniambia kuna mwanamke anataka kuwezeshwa, nikaambia mi bado sitaki. Kaniambia kama utaki uwe, uende, sikutaki. Ameniambia kaone, nikakanipa nauli, siko hatuko mbali naye, tuko jirani tu kidogo, lakini alipa posa nipeleke nyumba kwao nikaona amelasimisha, nikapeleka, nikaona binti, nikatulia kama wiki kwao, nikarudi nyumbani, nikaja kufikiria ameniambia utaki usitake utaoa, mi nikakubali. Hivyo tumekaa kama miezi miwili, tukachagua ng'ombe ng'ombe nane tumepeleka na hela tu kidogo kama milioni moja na laki tano tumepeleka. Tukakaa tena wiki mbili, tukaambia njooni tule supukuu, mpeleke mtoto peleke mwana mtoto wenu. toka ka tumeenda tume, tume, tumeenda sikukuu kafanyika, tume, nimeleta mwanamke nyumbani hmm. Kwa maana hiyo ile kuozeshwa ulikubali baada ya kuambiwa taka usitake tunakuozesha. Ina maana ungekataa wangekuozesha kinguvu au ilikuwaje? Nilip, kama nilivyo nikataa, wameniambia utaki, kama utaki utaki tunawezesha mdogo wako, maana mdogo wangu niambia, tutawezesha mdogo wako. Kabidi nifikirie, nikakubali. Kwa maana hiyo kilichokufanya ukubali ni mdogo wako asiozeshwe kabla yako. Yes. Baada ya kuozeshwa, ina maana yule mwanamke ambaye unaozeshwa ulikuwa unamfahamu au ilikuwaje? Ilikuwa simfahamu. Ulionana naye kwa mara ya kwanza katika mazingira gani? Sijaonana naye. Wakati unaozeshwa sasa, unapewa nauli uende, ukasema umekaa wiki moja kule. Ulikaa wiki moja kwa mwanamke eh? Kwa hiyo ulipofika ulimkuta au ilikuwaje? Tunataka picha ya wakati unafika kwa mara ya kwanza kwenda kwa mwanamke ambaye wazazi wanataka kukuozesha. Ulipofika nyumbani kwao ilikuwaje? Nilifika maana baba amemwambia kijana atakuja, mtaona na nyie sasa nikafika nikakaa, mwanamke nikaonyeshwa na baba mkwe, nikaendelea kukaa kwa lakini hatuwezi kunani sisi kama sisi ukifika umeona mwanamke utaongea naye wala naye akubali kuongea na wewe. nimeamua tu nikae nikigase nikaze moyo nikakaa. Baada ya wiki nikarudi nyumbani, ndio sasa baba akaja akaenda. Kwa hiyo wiki nzima ambayo ulipofika pale kwa mwanamke na hata uwezi kuongea naye wala yeye hawezi kuongea na wewe, kwa nini ulikaa wiki nzima pale? Ulikuwa unafanya kitu gani kwa muda wa wiki nzima? Nilikuwa nawatambulisha tu. Mm. Ulikuwa unatambulisha nini? Tambulisha baba mkwe, wana watu wengine waliokuwepo bomani au nyumbani Mm. Wewe uli, ulienda moja kwa moja kwa lengo la ku, kwenda sasa ili uoe au ulienda kwa lengo la kumfahamu tu kwanza mwanamke yupo yupoje? Nilienda kwa lengo nifahamu mwanamke pamoja na wazazi wake na e, waliokuwepo pale nyumbani. Kitu gani cha kwanza kilitokea baada ya kufika na kuambia mwanamke yule pale? Hamna kilitokea kwa sababu nilivyoona ikawa nime nimefurahi, nime, nimependa kwa sababu tafanyaje sana nalazimishwa. Kaamua nikubali, karudi nyumbani, nilijikaza nikakatakata kidogo lakini Nilijua tu hata kubali nikaendelea kukubali tu aniwezeshe. Nikatulia nyumbani, baada siku tukaenda sasa kuleta. Mlipoenda mambo yakafanyika, sherehe ilifanyikia kwa mwanamke au kwenu? Ilifanyika kwa, kwa mwanamke. Kisha asubuhi tukatoka toka, tukifika kule tumejiandaa na siku ile tukafanyika sherehe kule, mambo akawa naenda vizuri. Sherehe ilikuwa ni, ni ndoa ya kidini au ya kikabila? ndo, ndoa tu kidini eh, kani kama kanisa ndo mm. ah, kwa maana ilikuwa ni ya kanisa, wewe ni Mkristo si ndio? Eh. Sawa. Baada ya pale maisha yakaanza sasa wewe na mwanamke wako ambaye ume, umetafutiwa. eh. Maisha yenu yaliendeleaje pale nyumbani baada ya ndoa? Yaliendelea vizuri. Tumeishi vizuri kama miaka moja. Tukaja tukapata tukashukuru Mungu tumepata mtoto. Na hivi sasa tumekaa tumekaa nimekaa nyumbani nimetulia naye mpaka meju mimi nimeacha na miezi tisa nilivyofika hapa na wiki yakajifungua nyumbani. Sasa Masai, we mkeo ana, ana ujauzito wa miezi tisa, we unaondokaje nyumbani, unamwacha? Ilikuwa kaka akanipigia simu kwamba kuna kazi inatokea. Sasa ikawa nikasema ngoja nikimbie kwanza. Nilivyofika hapa baada ya wiki moja mama akajifungua nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi ana, ana, una mtoto wa wiki moja tu? Yes. Na una wiki moja tu Dar es Salaam? Mimi mimi na wiki moja kwa sababu nimekuja mwezi wa kwanza. Tarehe tarehe tarehe tarehe mwezi wa tarehe moja mwezi wa kumi. Au umekuja tarehe moja mwezi wa kumi? Eh. Sawa, leo ni tarehe kumi na saba kumi na saba au kumi na saba leo kwa maana hiyo una wiki mbili na siku kadhaa tu, ndo mwanao ana wiki mbili. Sasa baada ya kukaa wiki moja ndo mtoto akazaliwa, ndo mwenye wiki moja sasa. Wiki moja. Sawa. Na baada ya kila kitu ambacho kimetokea kwa maisha yenu, ina maana ni utamaduni wenu kwamba mzazi ndo lazima amtafutie mtoto mke, au ungekuwa wewe umewahi kutafuta mke, pengine mzazi wako angelipitisha hilo? Aweza akakubali nikitafuta mimi lazima yeye ndio anitafutie mimi sasa. Japo japokuwa ilikuwa nimekatakataa kwa sababu ilikuwa bado mimi bado mdogo, lakini kwa sisi tuna, lazima baba ndio akutafutie. Kwa nini lazima baba ndio akutafutie? Hiyo ndio mila. Ukitafuta wewe hakubaliki. Haikubaliki. Hata kama imetokea pengine una mtoto na mtu sehemu fulani baba hakujua, ukisema nataka kumlea mwanangu awe mke, haikubali. Mm. Mm. Umezungumza swala la kwamba katika ufugaji, kipindi unafuga ulianza na ng'ombe wa baba wakiwa ng'ombe 30, sasa hivi umefika ng'ombe sabini. Mm. Ulifuga kwa muda wa kama miaka mingapi kutoka ng'ombe 30 hadi sabini? Nifuga baada ya miaka kumi na nne. Miaka 14 ng'ombe wametoka 30 wamefika sabini. Eh. Na umezungumzia kwamba wewe una ng'ombe wako mwenyewe ambao ni ng'ombe ishirini. Eh. Na sasa hivi upo Dar es Salaam unafanya kazi? Yes. Ambayo ni kazi gani? Ya kulinda. Kazi ya kulinda unalipwaje? Hela ndogo, lakini japokuwa nasukuma tumia ishirini. Ah, unasukuma tu siku ziende. Haukufikiria kwamba wale ng'ombe wako pengine ukikaa nao ishirini ukiwachunga kama ambavyo uliwachunga wa baba, pengine hela inaweza ikapatikana nzuri kuliko kazi ya kulinda? Nimefikiria hivi nime, nime, nime nikasema bora nikae nyumbani, ila natimiza miezi timiza miezi tu hii naenda nyumbani. Mm. Changamoto gani nyingine ambayo Masai huwezi kuisahau kabisa katika historia ya maisha yako? ambayo natarajia inahitaji nipate katika maisha yangu. Mimi nataka tu nijenge nyumba mm-hmm. Mkeo anaishi wapi kule? Anaishi kwa babako? Eh, anaishi kwa baba. Ah. Kwa hiyo unapambana ili uweze kujenga. Yes. Ila katika ng'ombe ishirini ng'ombe wangapi wanatosha kujenga au utaki tu kuuza ng'ombe unataka waongezeke kwanza? Nataka waongezeke. Yeah. Ila ukiamua kujenga hata kesho unaweza. Eh. Unabadilisha ng'ombe kuwa nyumba. Yes. Ni kitu gani ambacho watu wengi hawakijui kabisa kuhusu Masai? Kujua Rudia. Ni kitu gani ambacho watu wengi hawakijui kuhusu maisha ya Masai yoyote yule? Yaani utamaduni wa Kimasai na maisha yenu kama Masai, kuna siri gani nzito ambayo imejificha ambayo nyewe wenyewe tu kama Masai ndio huwa mnazijua hizo siri? Kwa sababu wengi sana wanaishi maporini, ndio maana huwezi kujua kutatua neno gani analifuga ng'ombe yake au anajitetea kwa maisha yake. Ndio maana wakujua maisha ya huko wanapokaa, wanaishi porini. Sasa ng'ombe wanakuwa anatulia huko porini, ndio maana wakujua ni kweli kwamba katika masuala mazima ya, ya ukuaji ni, ni kitu gani ambacho hebu tutajie kwanza hatua za ukuaji za Masai kwa sababu tunasikia kuna sijui Lioni, Morani, sijui nini nini, hebu tutajie pale akiwa mdogo anaitwaje mpaka anakuwa amekamilika anaitwaje kwa kupitia vile vyeo vyenu vya Kimasai. Akiwa mdogo anaitwa Lioni, akifikia makamwe kama ana miaka kumi na tano ana, ana, ana anakaa kama miezi mitatu, anabadilishwa sasa, anavalishwa nguo mzuri, anakuwa mrani. Akiendelea kuwa mrani, kuna wadogo sasa, sasa ndio wanakuja wana wana wanatairiwa tena ambao ndio wanaitwa tena mrani wao, muda wao umeshapita, ndio nao kichoo yao wanapanda, nao ndio wanakuwa sasa mrani wale wadogo. Wajili gani? Ndio mila na inasemekana mara nyingi huwa ni bila ganzi au au siku hizi ganzi inatumika. Kwa kipindi sisi hatujanani uh, hatujapigwa ganzi kwa sababu tumetahiriwa tukiwa wakubwa, na hivi sasa waliotahiriwa sasa hivi wanatahiriwa wadogo wadogo wanapigwa ganzi ndio, lakini wale wa mbele sisi sisi hatujapigwa ganzi. Kwa nini ampigwi ganzi na mnafanyiwa hivyo hiyo tuseme hiyo masuala ya jando hayo mnafanyiwa mkiwa wakubwa, kwa nini ampigwi ganzi? ndio wanakuangalia kama umesha kuwa mkubwa kwa kimila, wanakuambia kama umesha kuwa mrani so unahitaji utahiriwe, nasema ndio saa ndio wanaangalia kama kuwa mrani, unakaa kuanzia jioni unakaa mchana bari, usiku mpaka asubuhi ndio unaogeshwa maji ya baridi, unaenda kutairiwa hivyo hivyo, yani hata ujisikii hausikii hausikii kwa sababu baridi inapita mwili mpaka inakuwa kama sasa umepigwa ganzi.